Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu kirisito njye wumva muri iyi videwo nitwa mama Putine naho iyi puratifomu duhuriraho yitwa niyu deyi tivi wowe uje nonaha kanda sabusikarayibu ndabikunda cyane ukande layike ukande komenti ndetse unasharinge kugira ngo ubumenyi dusangirira kuri iyi cano utakugirira umumaro wenyine ndetse bugirire n'abandi umumaro uyu munsi wa none rero ngiye kubabwira no kubarangira ibintu ibintu buri muntu wese yakora kugira ngo akumire ananirukane imyuka mibi yiyuhiza amazu mashya inzu nshya yose nubwo bamwe bavuga ngo guhamura ni ukutizera imana ariko muribuka na yesu ajya guhumura impumyi ko yafashe hasi agafata agatoba kondo ubwo akondo ni agaki si amazi n'itaka yafashe akabitoba yarangiza akamusiga ku maso bagahumuka biriya bifite icyo bivuze kandi mwibuke ko yatubwiye ngo rome pe umuntu ashobora kurema yigeze aba yabitubwira ngo umuntu ashobora kurema ni koko niko biri mwibuke ko yavuze ngo ngo mumenye ko mutarwana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo murwana n'imyuka mibi iri ahantu ho mu kirere ahantu ho mu kirere se wahamenya ntabwo wahamenya niba ari aha ndebesha amaso ariko me biriho biriho rwose nk'uko iriya telefone isonnye muyumvise ijwi se rinyuze waribona se biriho iyo myuka mibi yo mu kirere iriho wowe uje nonaha rero rwose manza ukore sabusikarayibu ubundi ibindi tuganire eh, ndagushimiye cyane wowe umaze kuyikora wowe ukaze sabusikarayibu ndagushimiye kuko binyereka yuko ibiganiro mbahereza bibagirira umumaro mwinshi sasa rero uyu munsi bitabarangira icyo wakora mbere y'uko ujya mu nzu yawe nshya wimukiye mu nzu yawe nshya mu bisanzwe iyo umuntu ari kubaka inzu hari amadayimoni azerera ngo aba yarabuze ubuturo nkamwe bita ngo imigwagasi ngo iki abantu baba barapfuye baguye ku gasozi bataguye iwabo batabashyinguye ngo babazerera abo badayimoni rero ngo bagenda bakajya bareba nk'ikizu bakajyamo wajya kuyituramo ntugire amahoro ukaba uri aho ukumva nk'ibintu biri kwiruka mu nzu ariko wabireba ukabibura yewe ngo hari n'abumva amajwi ukajya kumva ukumva ngo mvira mu nzu kandi ibyo ari wowe yiyubakiye ni uko ugahora uhangayitse ufite ubwoba ubwo bwoba rero nibwo nshaka kukumara buriya inzu zose ndetse hari n'abavuga ngo kugira ngo ujye mu nzu ngo iyo ugiye mu nzu ngo utayibagiyemo ariko ibyo byo kubaganyega ko ari iby'imyuka mibi kugira ngo nyine ngo iyo myuka bayirukane ngo ngo iragukenya abandi bati iyo ugiye mu nzu nshya mu nzu nshyashya yawe kandi wiyubakiye ku cyuya kuri keredi yakumereye nabi ngo byange bikunde ngo ntabwo yibamo amahoro mwanyumvise inzu nshyashya ziratinwa hari n’abamanza kuzikodesha kugira ngo azayijyemo yaramenyeye nyine ya myuka mibi imwe y'urwizerera ikazahitana abo banyekode burya ngo nujya gukodesha inzu ujye ubanza nawe usenge ko haba harimo ibidasanzwe buretse ndaza kubaha akantu gatoya kigeze kumbaho nagiye mu nzu y'ubukode mhm. byambereye isomo ni nako kanatumye njya muri saci njya gusacinga nicyo umuntu yakora agiye kwimukira mu nzu nshya avuye aho yari ari rero iyo wabiteguye neza buriya ngo muri iyi si amadayimoni hari ibyahabuka hari ibyahabuka buriya ngo niyo amadayimoni ashaka kukunyaga nka kumwe anyaga abantu amafaranga agasanga amafaranga ufite harimo igiceri ntaba agikozemo abyumvise uyu munsi rero ndakurangira ariko ibintu nkurangira uzabikore mon kuko byagufasha hari igihe wimukira mu nzu ukarara wumva harimo imijugujugu ukajya wumva ibintu byikubita mu bikuta abandi ngo ni uko ngo inzu ngo ikiri nshya ngo ubundi ngo niko bigenda uri kumva nk'ikintu kikubise mu rukuta urukuta rugize umutingito ubundi ukajya kumva ukumva nko ku ngo wowe wowe ubundi ukajya kumva ukumva umuyaga udasanzwe mu nzu ubundi ukajya kumva ukumva ni amahoro uyifitemo ndakurangira genda bara inkike z'inzu yawe tuvuge ni wenda izi ni tu ini wani cyangwa fo ini wani ukabara inkuta zayo tuvuge wenda ifite inkuta umunani genda ushake amasasu cumi n'atandatu wabyumvise amasasu icyo bita tiruzi amasasu ayabarasa amasasu ari kumwe n'igitoyi pani isasu ryonyine riri kumwe n'igitoyi fata amasasu abiri uyacukure uyatabe mu muryango hepfo no haruguru uko imbere no imbere ku irembo ndetse no mu gikari wabyumvise fata amasasu umunani ugenda utaba kuri buri rukuta sibyo ntabaye cumi n'abiri fata amasasu abiri yatabe muri salo fata andi abiri yatabe mu cyumba uryamamo wabyumvise numara kuyataba uvuga uti nk'uko ntabyemo izi ntwaro njye muri saro wisararangwe wisararangwe uti wa muntu we cyangwa wa kinyabufasha we ntazi izina ntazi ubwoko ntazi n'aho waturutse urabona nigwije w'intwaro wabibonye ahantu hose ziratabye zirestaye ubu ngiye ku kanunga ndakurasa umuriro nta namwe ucikira uvuga ayo magambo ndakurasa ndakumarasa nta na hamwe ushobora kunshikira kuko namenye imigambi yawe iyi nzu nge nawe umwe ari mu rundi nuko nurangiza uvuga uti ugomba kwimuka ahangaha byanga bikunde cyangwa ukahasiga iki ubuzima usigaranye ewana ujya kumva ukumva ukumva umutingito eee eh, inzira hubanganye ukagira ngo ni umuntu uri kuzinga nuko ukajya kumva ukumva nk'ikintu nk'igisiga kinini kiragurutse amadayimoni yari ari muri iyo nzu akagenda ubwo akagenda ubu utazagaruka nta n'irindi noneho rijya rihinjira iyo bimeze gutyo ubundi usigarana ibitekerezo bizima byawe ugapanga ibyo upanga ugakora bikagenda umva bya bindi byari bitesheje umutwe bishaka gutuma uba dawuni ewana bicaho bikagenda ubundi ugasigara uri umuntu normali uri umuntu uri n'abana be mu rugo uri umuntu ukenera buri kimwe cyose utakiha uri umuntu udakunda kwibaza byinshi ku bintu umva ugasigarana amahoro asesuye mwabyumvise genda ubikora uko nguko nkubwiye uba ari nkike kandi uko uba ari nkiki ujye uvuga uti wakinya ububasha uri muri iyi nzu ntazi ntazi naho waturutse ugomba kuyimukamo iyi nzu n'iyanjye ugenda ujya kubaka iyawe ugomba kora uvuga nuko ariko ubundi buriya ngo no muri kamere amadayimoni atinya imbunda buriya ngo ahantu imbunda iri amadayimoni arubaha ngo atinye imbunda ikintu cyose kibasitinga amadayimoni aragitinya wari ubizi ibyo genda ukora uko nguko uzambwira uzamariza irita ibyo ngibyo mbizaniye wa muntu ushaka kwimuka akajya mu nzu ye icyo rero ngiye nababwiye ngo ibi bintu koko nibyo bibaho nigeze igihe kimwe mba nava mu icumbi nari ndimo nkenera kwimuka njya mu rindi ndagenda ngezeyo ndi ukumva n'ibintu byanjye byose ngezeyo hmm, inzu tujyamo yewe nyir'inzu yabaga ni kigali aratubwira ati rero iyi nzu yanjye murabona ni ukumpera kimwe amezi atatu ibihumbi mirongo icyenda amafaranga turayamuha tujya mu nzu turesitara nibyo ibintu nyine tubishyira ku murongo nk'abantu nyine biteguye kuba mu nzu igihe kirambye nyuma y'iminsi itatu ndyamye